Salve a tutti ragazzi, siamo in questa nuova puntata di Lucky Wars, io e Midnight senza Delsin. Ciao! E iniziamo subito la bomba. Oh mio Dio, ho trovato uh, la bomba, sì. La bomba. Vabbè, tanto non dico, tanto. Yeah. ah, armatura piena in diamanti, io so subito. Vabbè, Danico, no, sei tu quello accanto a me. No, io sono dentro l'albero ora perché sono rimasto incastrato. Sì, allora forse sei tu. No, io so. No, non sei tu, è un altro con l'altro è un altro con eh, davanti Fundament. Sì, è stato quanto me, madonna. Che schifo sta Uovo del Gino. Sì, piazzamelo a me. Io, ah, io amo abbra abbracciare Gino. Sì, poi lì che lo te lo faccio conoscere per bene. No, non importa, ragazzi, scherzavo. Non io non scherzavo, io, io, io non scherzo per nulla, eh, oggi oh, no. Gino. Io lascia di Thor. Ah, ah, ah. Non la sei di Farmi esplodere, c'è cioè dove fulmino. Dove ti fulmino? Fulmino. Se mi ti ammazzo, sai vero? Che? Ti fulmino te muori, quindi mi <laughs> fai ammazzarmi. No, non mi ammazzi. Mi togli metà, metà vita ma non lo ammazzi. Come no? Ma non è mica un fulmine normale se spawna tipo 6 o 7. Io non sono una persona normale, quindi io, io sopravvivo, capito? Ah, va bene. Come Mino in... Mino. Ah, ah Mina! Sì, anche Mino non è una persona normale, quindi lo sopravvivevo. Cioè, sopravvive... Ah sì, a proposito, spoiler alert. Eh, eh no, ancora no, non, ha, no. non ha letto Mesra la fuga. Quindi no, tappatevi, letto, ho letto, me, tappatevi le orecchie. Le ho lette tutti di Mesra, ma, ma... Capito? A me manca il terzo. Quanto pianto l'ultimo libro. Nick, se vuoi il terzo te lo regalo io, guarda, fa anche molto piacere. Ah, Contento di regalartelo. Non so se... Ma quel sta lì fermo a lassarsi. No, non so più prezzo. Un tizio stava fermo a farsi picchiare. Picchiare, insomma. Picchiare con le Allora dimmi un po' cosa stai facendo, vediamo se ci si trova. Cosa fai di brutto? Prendo per serpente. Vero, allora... Ho ucciso uno! Ho ucciso uno! Sì! Mm. Ho ucciso! Vedi per caso un tizio che sta pilarando? verso l'alto? Sì. Quei blocchi di legno? No. Ah. Sì, non lo so. Io. Io sono qua giù in fondo, su quella sta dando il ponte in mezzo, sono buttare sotto. Va ah, bene. Troviamoci al centro, vai. Vai, andiamo al centro. Dai. Non voglio di lucky block. No, non ho abbastanza blocchi. No, no ma scusa. È apposta. Ah, per fortuna sono cobblestone. Viva la cobblestone cobblestone Blastoni cobblestone perché nessuno mi sta sparando è una cosa molto strana uh ah. -huh. inaccettabile questa cosa ok I'm fine I'm fine I'm fine ok c'è un po' di roba qua ma me, me la tiro volentieri c'è del cibo ti posso? Guarda, l'ho buttato sopra il tetto io. No. Lolololololo, e sono Ah no, oddio, sono te. Sei te. Ciao. Sono io, ciao. <laughs> non devo scappare, sei te. Se sono tizio lì, fammelo ammazzare. Capito, ti voglio bene, però... Cioè, No, non mi faccio la doccia. Guarda di sotto, tizio. Guarda di dove sei? Dove sei? Cosa stai facendo? Sono al centro. Sono per tutti la che blocca eh. immaginati. Perché non Le droghe fanno sotto. male, sì, fanno male. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Capito, le droghe fanno male, però che cazzo. Dove sei? Ah, io sto cadendo di sotto, sono caduto di sotto. Centro! Buon oh, centro! Non capisco. Sono tizio, sono tizio, sono tizio, sono tizio, muoio, muoio, muoio, muoio, muoio, no, lo ammazzo io, lo ammazzo io, lo ammazzo io. Dove sei? Sono entrambi full diamond armor, quindi non mi sta laggando troppo, per essere vero. No, tutto sei tu. Scusa, sei, sei, sei, sei, sei. No, sono morto. Uccido io. No. <laughs> Sei l'assurdo in entrambi. Devi sei, ecco, ti vedo. Pronto? Vai, andiamo, andiamo, 3, 2, 1. Vai, io sono da dentro. E ti vedo. Davvero? Non sei quella accanto. Salto. Dove sei? Salta. Non ti vedo. Sono... Salta, ecco, cazzo, sono alla tua sinistra di due. Non ho capito, hai detto? Sono alla tua destra di due. Destra, destra, non sinistra. E allora ma se in mezzo cioè ci si trova. Sì. Allora ti vedo. Esattamente. Andiamo entrambi ancora quello in mezzo. Sì, full diamond. Cazzo. Ah. Oh, oh, oh. Perché c'è un test a giro qua? Non ho capito, scusa. Oh, oh mio dio, è bellissima sta cosa. No, che cavolo, no, ammazzato. No, l'acqua, l'acqua, la, No, brutto tizio, quel tizio nel mezzo mi ha ammazzato. Colpa sua. No, bellissima sta falca, la voglio anch'io. Fatecelo. Eh, che cacchio, però non fatemi esplodere le casse. Oh, è morta? Palle. Come? È morta? È no, morta. Sono, non sono morta, hanno fatto solo esplodere... Polli <gasps> uh, crudi. 3, 2, Behind you. Okay, okay. Uno, via. Ci sei, ci sei, ci sei. Salta. Ok, sono la tua destra. Sinistra, oh, sono la tua ah, sinistra. Che figo sta, sta mappa! È questa è bellissima. Bellissima. Bellissima. Ci sono le gru, le gru. È vero. Le gru. Uh, no, cacchio, un mezzo cuore. Ma che è? Sono persone cattive, non dai a cagare. No, io distruggo tutto. Io distruggo tutto. Struggi tutto? Perché sta cassa è vuota? Sì, c'è qualche bug, come è successo anche a me prima. Sì, che brutto. C'è un par di casse vuote. Ma te lo ah, Deve Avete a eh. zero, sì, deve avete a zero ci sta. No, le droghe no. Tutte vuote queste casse. Fa sempre colpa delle droghe. Perché non c'è niente in queste casse, nulla. Guarda, allora vieni subito da me, vai. Non ah, c'è niente. Non c'è nulla. <laughs> è vero. No, no, no, no, no. Ma se è vero non c'è il fall damage, cazzo. Vai, vengo subito da te, fammi prendere tutto. Non ho blocchi, nulla c'ho. E dai, eh. Vengo subito da te, sono pieno di roba. Piglio io no. quello che posso e vengo subito. Ok, sono anch'io una sest wafer. Io vuoi tutti. Gravità zero, ok, sono gravità zero. Io nel frattempo. Io. Io nel frattempo. via, no, mezzo cuore, uffa. Sta andando male l'horror, grazie a te. No. schifo, non ho blocchi, non ho armi, non ho nulla. Arrivo, dammi un attimo per prendere tutte le seste. Lololololololololololo sto arrivando eh se vedi un tizio zitto ma poi si mettono il copyright che?

Ho quattro mm. fuori, eh, fammi mangiare qualcosa. Vieni qui davanti, vieni qui, vieni qui. Vieni qui. Stai qui ferma, stai lì ferma. Per questo buco. Grazie. Grazie. Milk bucket. No, questo non lo serve in realtà. Vieni un po' di roba inutile altra. Altra roba inutile fare piace. 5, 5, scorzetta, sentino Sto dando sempre la stessa roba, eh. Allora, ah, è vero. Un po' di uova. No, Dico io, guarda, un arco qua ce n'ho... Vai. Tieni l'arco. Che me rame? Ce l'ho anch'io. No, ce l'ho anch'io. Due. grazie. Grazie. Se magari riesce, riusciamo a sopravvivere se collaboriamo che finché che sta per lì nessuno non so posto non inventa cioè, non lo so appena svuotato gli accetterò oh, ma da centro? guarda troppo bello no stavo ballando andiamo al centro va dai no ah. Oh, o altra roba inutile però altra roba ma spacchi frecce non mi bastano i blocchi arrivo il signore Brutti. Ah, lagga, lagga, lagga bestia. Oddio, Oddio lag, ma cosa devo? Eh, ci sono io. No, colpa delle ragnatele. <laughs> non arrivo ora mai più. C'è queste ragnatele. Ma, ma, ma, mi sto spaventando a nulla. No, no, no, no. Oh, sono arrivato, sono arrivato, sono arrivata, sono arrivata, sono arrivata. Sto... Mi fai paura con questi percorsi così. Però Senti, eh. Ale paura di cadere. Solo te è meglio, non ho capito io. No, no, lo so, però ho paura di cadere sempre. Madonna. Aspetta Rick, ora c'è una cosa per te. Una cosa per te cosa? Sì, questa, questa canna, tieni. Ah, grazie. Ecco un lucky block. Un oh, aspetta, aspetta, aspetta, c'ho... C'ho l'ascia di toro, c'ho l'ascia di toro. Davvero? Vabbè. Mm -hmm. Davvero, davvero. Può entrare dentro? Cosa? Dentro l'edificio si può entrare. Sì. Sto per entrare. Ah. <laughs> Io non ho visto l'apertura qua. Ecco, c'è l'altro lucky block. Uh, delle ah. torte! Vieni qua, festeggia. Io ho impazzato. Oh, oddio, sono tizio, sono tizio, sono tizio, sono tizio, sono tizio, sono L'ho visto, ma non mi ha... Non mi ha visto me. Ammazzalo, ammazzalo, ammazzalo, ti prego, vendicami. Ma me per te, guarda. L'ho ucciso! Oh, grande. Wow. cavoli! Muori! Sì! Sì, ho vinto! Tan, che gente! Ai, jūs sou rinkas trafē līju. Thank